pervane olan kendini gizler bir ayda Seni sevgin oradan bu gönül zorla tutmuştu Pervane olan kendini gizler bir ayda Seni sevgin oradan bu gönül zorla tutmuştu